No, el banco no, del no. perdón. Eh, ya tenés las misiones preparadas y todo, ¿no? Sí, sí. ¡Corto! tenemos algo que hacer. Ah, ¿A quién estás golpeando, Joaquín? ¿Al aire? el video valió madres, eh. <gasps> Pero a callate. Eh, estamos haciendo un video. ¿Y sabes que estoy en el cuarto? Y bueno, no está está la cocina. Eso también para el video. <laughs> este, a ver. me fui a casa, ¿eh? a la organización. Dale,